Goedenavond lieve vogelvrienden en toffe vogelvriendinnen. Vandaag alweer een nieuwe vogeltruc. En dit keer een lockdown vogeltrucje. Zoals je ziet heb ik hier een spelletje kaarten. Waar je natuurlijk weer een leuke truc mee gaan doen. Ik ga zo dadelijk zo door de kaart regelen en dan moet die ergens willekeurig stop zijn. Bijvoorbeeld zo. Oké, dat is dan doen. Dat was hier om te oefenen uiteraard. En nu Goed zo. Dan is deze kaart jouw geselecteerde kaart. Kijk goed naar de kaart, onthoud de kaart. Vergeet ze zeker niet, want als je ze vergeet, dan knip ik in mijn vingers en dan is jouw kaart inderdaad helemaal vergeten. Maar zoals je ziet, is jouw kaart nergens meer in het kaartspel. En ik hoor jullie al denken, waar is mijn kaart aan? heel eenvoudig lieve vrienden en vriendinnen. Het is een oogdam voor de groep. Dus elkaar.